2 de septiembre del 2016 es el Día Mundial sin Auto. Ah, la Universidad de Chile cerró su campus para... La idea es incentivar a la gente a que use transporte público o andar en bicicleta o literalmente cualquier cosa menos el auto. Eh, y en vez de eso, toda la calle aledaña está llena de autos. después de la vuelta eh, una vuelta por el centro y noté que a nadie más le llega memo del Día Mundial sin Auto. Es una bicicleta, pero eh, yo creo que son más por la primavera y los días bonitos.